na naman yung ni mama. One meter away? Pabili po! Pabili! Pabili! O ano yan? Teka lang ha! Basa mo ba? One meter away. Ano ba bibili mo? Pabili nga ako ng dalawang laki, Mi. Ah, dalawang laki, Mi ba? Wait lang. Ito na. to go bayad oh. Mundo sokle. Ayos yun ah, pinagdampot pa ako ng sukli ah. Ay, itlog pa pala, nakakalimutan ko. Kuya, itlog pa pala. Ah. Ay, itlog pa pala. Ah. Run. Caches. Oh Ano sa hapon ng is this my car? Is this my car? Ano sa hapon yan? Oo, oh, to. <laughs> Talagang tinatarantado mo ako, Sino no? ba nag-aral? Ikaw. O rakit ko to. <laughs> Isa pang English gagawing hapon. Sure. Serious na. Serious. Ano sa hapon ng is this your noodles? Is this your noodles? Ano sa hapon yan? Mickey Moto? <laughs> Sarap na yan eh. Ano sa hapon ng kalbo? Bemboroko. Artista yun eh. Oh, Rizal, tatang hindi pa inihalaw sa Tagalog yun. Sa mga hayop naman tayo. Sa hayop. Ano ang baboy sa hapon? Baboy? Yan. Kamukha mo. <laughs> Sige, tumawa kayo. Tataba din kayo, kala niyo. Anong baboy sa hapon? Kamukha mo. Eh, gwapo. No, kamukha ko. Buiset! Gusto mo ba sabihin, ano gusto mo sabihin sa lalaki minahal mo? Kausapin mo siya sa camera. Mami, lumapit ka sa camera. Alam mo? Namimiss na kita. Naalala ko yung ginagawa, yung ginagawa. Hindi kasi pinagmamalaki ko siya kasi sobrang sweet sa akin. Ganun. Katunayan niya, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Pag hindi na ako makahinga, tatanggalin niya, sabihin niya sa akin, I love you. Ayo kayo. Tig, isuko ko ni mama. Utang daming bugas. Isumpay lang daw sa daan nga listahan. Ay, grabe amilong agon karon na ka ate. Ano gusto mo sabihin kay mama mo, kay mami mo? Mami, mahal na mahal din kita. Ineng, bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin. Ah. Dahil nakakaiyak po. <laughs> mapasaot ka pa. dati, 8K kada bahay. Pagdating kay Mayor, 5K na lang. Inabot kay Kapitan, 3K na lang. Hinatid ni Kagawad, sardinas na lang. You know I'm gonna get Thank you. Sasaot ka pa. Hmm? Hmm? Andre, nandiyan na si Papa. Lagot ka. Uy. Pauwi na to si Papa. Ako, oh, maubutan ka ni Papa. Sige ka. Oh! Tapos na? This is America. What? America? This is Philippines, baby. Sayaw mga toy. Sayaw mga toy. Sayaw mga toy. Toy. Sayaw mga toy. Oh, hala! Ano nangyari sa'yo? Nakita mo ba yung ginagawang kalsada doon sa labas? Oo. Oh? Nakita mo yung malalim na hukay? Oo. Talaga? Ako hindi eh. Mm-hmm. kadunita. Huwag mong Yun lang. ipilit yan. Nalilito Ipipilit ko talaga yan. Inumpisahan mo ako, then tatapusin ko yan. So ako nagparitoke? Oo. Pinipili mo sa mga tao, nagparitoke ako? Ikaw. Oo nga, ako. Ako nagparitoke? Ako ba? Ako? Ako nagparitoke? So, sinong gusto mo? Ako. Shit. Putang ina ako pala nagparitoke. So kung ako nagparitoke, punyeta ka, nilihim mo yung resulta? Gago, kung ako nagparitoke, ano to? Anesthesia lang ginawa dito? Dali, dali, bigyan natin ng hustisya to. Kung ako nagparitoke, Donita, ano ang hugot ko sa buhay? Ano ang dahilan ko? Maganda ako dati, nagsawa ako, pinaganito ko? wa mina mirhisia sa inyo. Go kapa! Wai sirado! No, no, no, no, no, no. Pónteme de espalda. Sana sinain ¡No! lang. para kung nakalimutan na kita, sunog kang hayop ka! Papa, naay manok sa kusina, dili magpabugaw. Hadlo ka dong! Hala ka manok, naikalaha diha! litera good gog soft drinks. Coke o Pepsi? Kanang Coke. Diet o regular? Regular. Bote o can? Naa sa bote. Ounce o litro? Kalami ko di mo kubuton. Nahala, tubig na lang. Natural o mineral? Mineral. Bugnaw o dili? Busan tamanon kaning silhigron. Lanat o tukog? Animal man siguro ka? Baka o baboy? Mas maayo pa'y mulayas ka. Kayon o ugma? Karon dayon. Di mo ko ihatod dili. Pati yun tamanon karon. On o pisilon? Ah, pusilon ta ka. Naula o tiyan. Pistik ang bataka. O, oh, oh, ilaga. Ah! I, I, O, U. Mas na, mapasaot ka pa. Dahil dito sa mga pagsisinungaling mo! Dahil ito sa lahat ng pagtatraidor mo sa pamilyang ito! At ito! Dahil sa hindi mo na ako itinuturing na ina! Walang yaka!